وصلت شبيهتي أزدو إلي معروفا واقتلوها ظلال متحركة تم نشر الساتر واحد آخر لاعب باقي سقطت السبايك في بي انفجري والآن عرفت كم هي مضجرة عملية علاجي ظلال متحركة تم نشر الساتر ماذا حمل السبايك لدينا؟ سقطت ال spike في B مات أحدهم ال spike. ماذا حمل السبايك لدينا؟ آخر لاعب باقي سقطت ال spike في الوسط right right right. انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم تم تفعيل المصيدة هنا انتهى المزاح سأقضي عليك تبقى عدو واحد Или спай. في موقف الضعف الآن فلنوجه لهم ضربة أخرى ارتعدوا واهربوا نشر الصدق ظلال مستحرجة أبدا هنا سأعثر عليكم هنا تم نشر الذاكرة ظلال المتحرك طول واحد تبقى عدو واحد أعيد التلقيم لا يوجد أحد لأستجوبه هائل لقد تدربنا من أجل هذا سآخذ كل شيء تم نشر السير الى المتحركه في بي تبقى عدو واحد انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة behind you. Shade. Uh, heal, heal me, heal me. Rihanna, Rihanna, I am Rihanna. سقطت السبايك في بي سأقضي عليك إلى أي ضغائن وراك وراك تم تفعيل المصيدة عدو واحد ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون عدو واحد إيطالي ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم lado la في الوسط spike سقطت ال spike في B هير يا يا Raze تبقى عدو واحد هنا لا لا market market لازم أو لاعب باق نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك آه، جو جو بي جو بي جو بي اي آه، اي إيه. وصلت في اي سلب البصر حجب الرؤية رصد عدو في اي آخر لاعب باق عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية السبايك بحوزتي تبقت عشر ثوان رائع إنهم لا شيء بالنسبة لي كان هذا مذهلا يا رينا انتزعت مني لقب المسخ عن جدارة لا تزال السبايك في القاعدة ظلال متحركة انتهى المزاح سأقضي عليك متحركة عدو واحد معالجة كلما كبر الهدف كان آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها سقطت السبايك في اي اخر لاعب باق رصيد عدو في اي تبديل الجبهات تفوقوا على أسلحتي سأتولى الأمر Patologia mia. Honor. Achtung, Fahrrad. Honor. Atlas Spike. آخر لاعب باق إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة ظلال متحركة وجدتك سقطت ال spike في B عدو واحد زرعت لسبايك أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن واحد منا على الأقل سيكون خلفهم آه عليكم الهرب أعيد التفكير سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد الفوز أعرف كيف سينتهي هذا spike في الوسط نرى الآن أين يحتمل هنا تبقى عدو واحد رصدت spike في الوسط آخر لاعب باق آه 96 96 دامج فاز المدافعون لنعالج